good morning to all of you evening sir good morning good evening जो भी है जब भी हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग होता है <laughs> हाँ अपने आप को म्यूट कीजिए आज हम एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है internal reconstruction of the share of the company internal reconstruction of the company थोड़ा बहुत हम बेसिक सा इसका हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेसन में कि इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन क्या होता है दोनों में मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था कि इंटरनल और एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन क्या होता है एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन में नई कंपनी का जन्म होता है और इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में किसी भी तरह की कोई भी नई कंपनी का जन्म नहीं होता है तो दोनों में ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है ऑब्जेक्टिव भी हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेसन में मेजर ऑब्जेक्टिव हमारे क्या क्या रहते हैं कि जो भी हमारी संपत्तियां हैं उन संपत्तियों को फेयर वैल्यू के ऊपर प्रजेंट करना और जो भी हमारे एक्यूमलेटेड लॉस हैं या जो भी हमारे लगातार हानियाँ होती जा रही हैं साल दर साल उन हानियों को राइट ऑफ करना हमारा मुख्य उद्देश्य इसमें रहता है जो भी फिक्टियस एसेस्ट हैं उनको ख़त्म करना मुख्य उद्देश्य रहता है जो भी शेयर हैं उनको शेयरों को री वैल्यूएट करके वास्तविक उनका जो मूल्य है उस मूल्य के ऊपर लेके आना हमारा रिकन्स्ट्रक्शन का मुख्य उद्देश्य होता है तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी मुख्य उद्देश्य के रूप में इसके कंसिडर की जाएंगी उसके बाद आता है शेयर होल्डर के बीच में कॉन्फिडेंस पैदा करना कि उनके शेयरों की वास्तविक वैल्यू उन्हें दी जा रही है वास्तविक वैल्यू के ऊपर उनके शेयर हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनको लाभांश दिया जा रहा है तो ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर पैदा करना हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मुख्य उद्देश्य होता है नेक्स्ट हमारा आता है इंटरनल और एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन में डिफरेंस क्या क्या है सबसे पहला आता है नंबर ऑफ कंपनी जब एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन की बात की जाती है तो वहाँ पे दो कंपनियाँ इन्वॉल्व होती हैं एक वो कंपनी जिसका लिक्विडेशन होता है और दूसरी वो कंपनी जो नए बिजनेस को स्टार्ट करेगी लिक्विडेशन होने के बाद जो नया बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा एक वो कंपनी और दूसरी जिसका लिक्विडेशन किया जाएगा वो कंपनी तो एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन में दो कंपनियां होती हैं इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में केवल और केवल एक कंपनी होती है उसके बाद आता है लिक्विडेशन जैसा कि आपको बताया गया है इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में किसी भी तरह की कोई भी कंपनी का लिक्विडेशन नहीं होता है पुरानी फर्में पुराने तरीके से एज इट इज चलती रहती हैं केवल और केवल उनकी पूंजी ढांचे में परिवर्तन किया जाता है पूंजी के फॉर्मेशन में बदलाव किया जाता है अदरवाइज किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है दूसरा हमारा जब एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे एक फर्म का लिक्विडेशन निश्चित है पुरानी फर्म का जो होगा वो लिक्विडेशन हो जाएगा जो लगातार लॉस में चल रही थी और उसकी जगह पे कोई नई फर्म जो हो वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगी नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू कंपनी जैसा कि अभी बताया कि इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में किसी भी तरह की कोई भी नई कंपनी का जन्म नहीं होता है जबकि हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की जब बात करते हैं तो वहाँ पे एक ऐसी कंपनी जो पुरानी कंपनी की संपत्तियों को लेती है पुरानी कंपनी के दायित्व को लेती है वो कंपनी नई क्रिएट होती है वहाँ एक नई कंपनी क्रिएट होगी जो लिक्विडेशन के बाद जिस कंपनी का लिक्विडेशन किया गया है उसकी संपत्तियाँ और दायित्व लेने के लिए तैयार होती है तो उसका हम वहाँ पे एक नई कंपनी क्रिएट होगी नेक्स्ट हमारा आता है पर्पस कि लिक्विडेशन के हमारे पर्पस क्या रहते हैं मुख्य रूप से जो हमारा इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन है उसमें जितने भी एक्यूमलेटेड लॉस हैं उनको राइट ऑफ करना और संपत्तियों को उनकी वास्तविक वैल्यू के ऊपर दिखाना हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में संपत्तियों को वास्तविक वैल्यू के ऊपर दिखाना शेयरों को वास्तविक वैल्यू के ऊपर दिखाना और जितने की भी एक्यूमलेटेड लॉस हैं उन लॉस को राइट ऑफ करना हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है जबकि एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन की जब हम बात करते हैं तो जो कंपनी लगातार लॉस में जा रही है लगातार एक तरीके से ये लगा लीजिए कि हानि में जा रही है सिक कंपनी है एक तरीके से वीक कंपनी है बहुत ज़्यादा उस कंपनी के शेयर होल्डर को वास्तविक वैल्यू के ऊपर उस शेयरों को लेके आना हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा लगातार जो कंपनी लॉस में जा रही है उसके शेयरों को रियल वैल्यू के ऊपर लेके आना वास्तविक उद्देश्य रहता है हमारा एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन का टेक ओवर जैसा कि पहले बताया कि इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में किसी भी कंपनी का कोई भी टेक ओवर नहीं होता है किसी भी कंपनी के द्वारा कोई भी टेक ओवर नहीं किया जाता है जबकि एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन में एक नई कंपनी जो क्रिएट होती है वो पुरानी कंपनी को टेक ओवर करती है एक नई कंपनी जो क्रिएट होगी वो पुरानी कंपनी को टेक ओवर करेगी उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मेथड है कैपिटल है और कैपिटल स्ट्रक्चर है सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल की कैपिटल में हमारी पूंजी आती है जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकती है या बोरोड कैपिटल हो सकती है ओवन कैपिटल हो सकती है किस तरह की कैपिटल है पूंजी हमारी किस तरह की है वो पूंजी हमारी पूंजी के नाम से जानी जाएगी नेक्स्ट हमारा आता है कैपिटलाइजेशन कि ओवरऑल कितनी पूंजी हमने लगा रखी है इक्विटी शेयर कैपिटल का कितनी लगा रखी है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारे हमने कितनी लगा रखी है डिवेंचर हमने कितने लगा रखे हैं अदर लोन्स हमने कितने ले रखे हैं टोटल पूंजी हमने बाहर से कितनी ले रखी है और टोटल हमारी ओन कैपिटल कितनी है दोनों का टोटल अगर कर दिया जाए तो वो हमारा क्या बन जाता है कैपिटलाइजेशन बन जाता है और थर्ड हमारा आता है इसी श्रेणी में कैपिटल स्ट्रक्चर कि हमारी कैपिटल का ढांचा कैसा है हमने केवल और केवल इक्विटी कैपिटल यूज की है या इक्विटी के साथ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी यूज की है या उसके साथ डिवेंचर भी यूज किए हैं तो ओवरऑल कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या है ओवन कैपिटल है या बोरोड कैपिटल है किस तरह की कैपिटल हमारी है तो यहाँ पे हम बात करते हैं मेथड की कि कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारा परिवर्तन किया जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में केवल और एक केवल कैपिटल स्ट्रक्चर में परिवर्तन किया जाता है पूंजी ढांचे में परिवर्तन किया जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल होते हैं उनको सब डिवाइडेड करके दो शेयरों में तोड़ दिया जाता है तीन शेयरों में तोड़ दिया जाता है या आपस में मर्ज करके दो या तीन शेयरों का एक शेयर बना दिया जाता है वो हमारा इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन का पार्ट होता है जबकि एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसमें पुरानी फर्म का लिक्विडेशन किया जाता है और नई फर्म जो होगी वो क्रिएट की जाएगी नई फर्म अपने तरीके से नए शेयर इशू करेगी वो हमारा एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन के नाम से जाना जाएगा एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन लगभग हमारा एक तरीके से जो परचेज की नेचर का हमारा अमेगमेशन रहता है उसकी तरह से रहेगा उसके बाद आता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल जैसा कि आपको बताया कि इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में कैपिटल स्ट्रक्चर में परिवर्तन किया जाता है या तो शेयर कैपिटल को सब डिवाइडेड कर दिया जाता है दो सौ रुपये का शेयर था डिवाइड करके सौ सौ रुपये के दो शेयर बना दिए या फिर आपस में शेयरों को मर्ज कर दिया जाता है सौ सौ रुपये के शेयर थे तीन शेयर को चार शेयर को मिला के एक शेयर बना दिया चार सौ रुपये का तो वो हमारा एक तरीके से शेयर का मर्ज रहेगा तो इसमें नॉर्मली इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में शेयर कैपिटल में रिडक्शन किया जाता है शेयर कैपिटल में रिडक्शन किया जाता है शेयर कैपिटल में कमी की जाती है जबकि एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे शेयर कैपिटल में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं की जाएगी उसके बाद आता है लीगल पोजिशन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हमारा कंपनी एक्ट की धारा छियासठ लागू होती है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हमारे कंपनी एक्ट की company act two thirteen sorry company act 2013 2013 का जो अधिनियम उन्नीस का नहीं 2013 का जो अधिनियम है उसकी धारा छियासठ जो होगी वो इसके ऊपर लागू रहेगी जबकि एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन के ऊपर धारा 319 जो होगी वो लागू हमारी होगी तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे डिफरेंस के रूप में कंसिडर की जाएंगी उसके बाद आता है internal reconstruction is affected by two method दो मैथड हम यहाँ पर यूज करेंगे इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन के लिए दो तरीके हम इस्तेमाल करेंगे सबसे पहला आता है alteration in the share capital पूंजी में परिवर्तन अल्ट्रेशन का मतलब है परिवर्तन alteration in the share capital पूंजी में परिवर्तन या हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल में किस तरीके से परिवर्तन किया जाएगा या तो हम उस कैपिटल में इंक्रीज करेंगे या उसको डिक्रीज करेंगे दो ही तरीके हैं नॉर्मली या तो इंक्रीज की जाएगी शेयर कैपिटल या डिक्रीज की जाएगी डिक्रीज करेंगे या सब डिवाइडेड करेंगे या आगे और किस तरीके से हम उसका यूटिलाइजेशन करेंगे एक तरीके से पांच मेथड हमारे पास ये नॉर्मली ब्रॉड क्लासिफिकेशन के रूप में रहते हैं तो सबसे पहले इसमें आता है increase in share capital share capital में कैसे इंक्रीज किया जा सकता है उसी मूल्य के नए शेयर इशू करके हम शेयर कैपिटल में क्या कर सकते हैं इंक्रीज कर सकते हैं उसी मूल्य के फेस वैल्यू के उसी फेस वैल्यू के नए शेयर इशू करके सौ रुपये का शेयर है तो सौ रुपये के और शेयर इशू कर दिए पाँच रुपये का शेयर है पाँच रुपये के और शेयर इशू कर दिए दस रुपये का शेयर है दस रुपये के और शेयर इशू कर दिए तो नॉर्मली उसी मूल्य के जो शेयर हैं वो नए मार्केट में जारी करके हम शेयर कैपिटल में इंक्रीज कर सकते हैं दूसरा हमारा आता है consolidation of the share consolidation का मतलब होता है एकीकरण कंसिलिडेशन एकीकरण कि पुराने जो शेयर थे उनको एकीकृत कर दिया जाए सौ सौ रुपये के शेयर हैं दो शेयरों को मिला के एक बना दिया जाए दस दस रुपये के शेयर हैं पांच शेयरों को मिला के एक शेयर बना दिया जाए दस दस रुपये के शेयर हैं दस शेयर को मिला के एक शेयर बना दिया जाए तो वो होता है कॉन्सिलेडेशन सौ रुपये का एक शेयर बना दिया दस दस रुपये वाले शेयरों का तो वो हमारा कंसिलेशन के नाम से जाना जाएगा ये कहता है consolidation is existing share of the similar domination into share of the bigger domination जो पुराने डोमिनेशन के शेयर थे उनको ज़्यादा डोमिनेशन के शेयरों में कन्वर्ट करके दस रुपए का शेयर था उसको सौ रुपए के शेयर में कन्वर्ट कर दिया जैसा कि एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया सौ रुपये का शेयर था वो दो सौ रुपए के शेयरों में कन्वर्ट कर दिया तो इस तरीके से शेयर कैपिटल का कंसिलेशन किया जा सकता है इसने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि पहले एक्स लिमिटेड जो थी उसके पास ट्वेंटी लाख रुपए की कैपिटल थी जो कि टू लाख शेयरों में ऑफ टेन ईच डिवाइडेड थी ये कहता है बीस लाख रुपए की कैपिटल थी और प्रत्येक शेयर जो वो दस रुपये का था दो लाख शेयर हमने इशू कर रखे थे उनको अगर कंसोलिडेट किया जाए तो कंपनी ने क्या किया बीस हज़ार शेयर जो हैं वो इशू किए और सौ रुपए का एक बना दिया बीस हज़ार शेयर सौ रुपए का एक हमारा डोमिनेशन सेम रहेगा बीस हज़ार गुना में सौ टोटल पूंजी जो होगी वो हमारी बीस लाख रुपए की ही रहेगी लेकिन शेयरों की संख्या कम हो जाएगी जहां पहले हम दो लाख शेयरों के ऊपर डिविडेंट पे कर रहे थे अब हम केवल और केवल बीस हजार शेयरों के ऊपर डिविडेंट पे करेंगे पूंजी हमारी समान है दो लाख रुपए पहले थी दो लाख सॉरी बीस लाख रुपए पहले थी बीस लाख रुपए अब है लेकिन शेयरों की संख्या कम हो गई शेयरों की संख्या कम होने से हमें डिविडेंट कम घोषित करना पड़ेगा डिविडेंट की मात्रा रेट ऑफ डिविडेंट जो हो वो इंक्रीज हो जाएगी रेट ऑफ डिविडेंट जो हो वो इंक्रीज हो जाएगी मान लीजिए पहले हम दो लाख शेयरों के ऊपर प्रत्येक शेयर के ऊपर पाँच रुपये डिविडेंट्स पे कर रहे थे पाँच रुपये डिविडेंट्स पे कर रहे थे तो टोटल हमारा डिविडेंट जो होगा वो परसेंटेज के रूप में अगर कैलकुलेट किया जाए मान लीजिए पचास हज़ार रुपये का डिविडेंड हम घोषित कर रहे हैं तो दो लाख के ऊपर पचास हज़ार रुपये के हिसाब से हमारी परसेंटेज अगर कैलकुलेट करेंगे कितनी परसेंट हो गया भाई दो लाख शेयर हैं पचास हज़ार रुपये डिविडेंड घोषित कर रहे हैं तो पचास हज़ार भाग में दो लाख प्रत्येक शेयर के ऊपर अगर डिविडेंड्स की मात्रा कैलकुलेट की जाए तो वो हमारी होगी पच्चीस परसेंट डिविडेंड्स हमारा कितना रहा पच्चीस परसेंट लेकिन वहीं पचास हज़ार रुपये का डिविडेंड्स अब हम कितने शेयरों के ऊपर दे रहे हैं पच्चीस हज़ार शेयरों के ऊपर दे रहे हैं डिविडेंड्स की रेट क्या हो गई दो सौ परसेंट डिविडेंड्स की रेट कितनी हो गई दो सौ परसेंट पचास हज़ार भाग में पच्चीस गुणा में सौ तो हमारी डिविडेंड्स की रेट कितनी आ गई दो सौ परसेंट इससे क्या होगा मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि पहले जो डिविडेंड 25 परसेंट घोषित किया गया था अब वो डिविडेंड हमारा 200 परसेंट घोषित हो गया अमाउंट हमारी समान है पचास हज़ार रुपये पहले घोषित कर रहे थे पचास हज़ार रुपये अब घोषित कर रहे हैं लेकिन शेयरों की संख्या कम होने की वजह से डिविडेंड्स की जो रेट है वो इंक्रीज हो गई है तो कंसिलेशन का हमारा ये फायदा रहेगा उसके बाद है सब डिविजन ऑफ द शेयर हाँ एक बार बताना जी जस्ट सर इसमें डोमिनेशन है जैसे जो भी क्वेश्चनिंग है वो बाद में ओके ओके उसके बाद आता है sub division of share sub division of share में क्या करते हैं जो बड़ी डोमिनेशन का शेयर होता है सौ रुपये का शेयर है उसको छोटे डोमिनेशन में तोड़ दिया जाता है सौ रुपये का शेयर है दस दस रुपये के शेयर बना दिए या हमने पचास पचास रुपये के शेयर बना दिए या बीस बीस रुपये के शेयर बना दिए ये हमारा उस टाइम पे मोस्टली यूटिलाइज किया जाता है जब शेयरों की वैल्यू मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में हमें इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं सब डिवीज़न ऑफ शेयर का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा फोर्थ मेथड कि cancellation of the unused unissued share कई बार हमारी बैलेंस शीट में कुछ ऐसे शेयर भी होते हैं जिनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता बैलेंस शीट में कुछ ऐसे शेयर दिखाए हुए होते हैं जिनका किसी तरह से कोई यूटिलाइजेशन नहीं किया जाता तो उस कंडीशन में उन शेयरों को कैंसिल करके हम अपनी शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं नेक्स्ट हमारा आता है conversion of share into stock कुछ ऐसे शेयर जो केवल और केवल इम्प्लॉयज़ के लिए रखे जाते हैं इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत इनको रखा जाता है तो उन शेयरों को फ्यूचर के लिए हम इम्प्लॉय के लिए स्टॉक के रूप में रख सकते हैं भाई जब तक इम्प्लॉय चाहे तब उनको वो परचेज कर सकता है अदरवाइज वो कंपनी के स्टॉक में रहेंगे तो इस तरीके से हम स्टॉक ऑप्शन प्लान का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं शेयरों को स्टॉक में कन्वर्ट करके हम शेयर कैपिटल को लेस कर सकते हैं तो इस तरीके से हमारे पांच मेथड हमारी ये अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल के रहेंगे उसके बाद आता है reduction in share capital share capital में अगर रिडक्शन करना है तो उसके लिए कुछ कंडीशन हमें फॉलो करनी पड़ेंगी क्योंकि बिना शेयर होल्डर की अनुमति के हम किसी भी पूंजी में कोई भी कमी नहीं कर सकते कमी केवल तभी की जा सकती है जब शेयर होल्डर रजामंद हो उनकी क्योंकि पूंजी अल्टीमेटली उनकी कम हो रही है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी ज़रूरी है अब शेयर होल्डर की रजामंदी भी हमें तभी मिलेगी जब हमारे पार्षद सीमा नियम या अंतर नियम इसके संबंध में हमें परमिट करते हों अगर पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम में ऐसा वर्णन है तो उस कंडीशन में हम शेयर कैपिटल में रिडक्शन कर सकते हैं अदरवाइज के शेयर कैपिटल में रिडक्शन नहीं किया जाएगा शेयर कैपिटल में रिडक्शन करने के लिए सबसे पहले पार्षद अंतर नियम जो हमारे होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है उसके अंदर इस तरह का वर्णन होना ज़रूरी है कि कंपनी किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में अपनी शेयर कैपिटल में कमी कर सकती है और अगर कमी कर सकती है तो कंडीशन हमारी क्या क्या रहेंगी कर सकती है या नहीं कर सकती अगर नहीं कर सकती तो सबसे पहले हमें एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अंशधारियों की एक साधारण सभा विशेष सभा बुलाई जाएगी उस सभा में एक विशेष प्रस्ताव पास किया जाएगा 75 परसेंट बहुमत से कि हम आपकी पूंजी में कमी करना चाहते हैं अगर 75 परसेंट बहुमत मिल जाता है तो उस कंडीशन में हम पूंजी में परिवर्तन कर सकते हैं अदरवाइज परिवर्तन नहीं कर पाएंगे जैसे ये विशेष प्रस्ताव पास हो जाता है उसके बाद हमें इसको रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है रजिस्ट्रार के यहाँ जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके ठीक बाद हमें अपने पार्षद अंतरनियम में चेंज करना होता है रजिस्ट्रार की जैसे ही अनुमति मिल जाती है उसके बाद हमें अपनी पुस्तकों में एक तरीके से नियम में इनको चेंज करना पड़ेगा साथ में ही कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बोर्ड को भी हमें इसमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बोर्ड से हमें ऐसी परमिशन मिल जाती है तो उसके बाद हम पूंजी में परिवर्तन कर सकते हैं पूंजी वाक्य में परिवर्तन कर सकते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन कर सकते हैं अगर company law tribunal board specify करता है तो हमें कंपनी के नाम के साथ में पूंजी के नाम के साथ में एंड रिड्यूस्ड वर्ड जो है वो इस्तेमाल करने का लिए एक तरीके से रिस्ट्रक्ट कर सकता है बाध्य कर सकता है हमें कंपनी के नाम के साथ में एंड रिड्यूस वर्ड जो होगा वो साथ में लगाना पड़ सकता है तो ये जो चीज़ें रहेगी ये हमारी एक तरीके से ये पांच कंडीशन दे रखी हैं इन पांचों कंडीशन को हमें फॉलो करना होगा अदरवाइज हम पूंजी वाक्य में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं उसके बाद capital reduction can take place in any of the following three form तीन तरीके हमारे रहेंगे जब हम कैपिटल रिडक्शन में परिवर्तन कर सकते हैं या कैपिटल में रिडक्शन कर सकते हैं सबसे पहले आता है extinguishing or reducing the liabilities in respect of uncalled amount of share शेयरों की जो अमाउंट नहीं मांगी गई है उसको कम करके हम शेयर कैपिटल में कमी कर सकते हैं फॉर एग्जांपल एक शेयर हमारा सौ रुपये का था उस शेयर के ऊपर हमने केवल और केवल अस्सी रुपये मंगवा रखे हैं कार्डअप जो है वो अस्सी रुपये है आप कार्डअप और पेडअप कैपिटल जो उनका जो डिफरेंस है वो मेरे ख्याल से समझते होंगे एक शेयर की फेस वैल्यू जो है वो सौ रुपये है लेकिन कार्डअप जो है वो केवल और केवल अस्सी रुपये है हमने फाइनल कॉल उसके ऊपर नहीं मंगवाई है जो भी है सेकंड कॉल हमने उसके ऊपर नहीं मंगवाई तो जितनी अमाउंट हमने नहीं मंगवाई उसका परित्याग करके उस अमाउंट को रिड्यूस करके हम उस शेयर की फेस वैल्यू जो है वो सौ सौ रुपये की बजाय अस्सी रुपये के ऊपर ले आएँ तो उस कंडीशन में शेयर कैपिटल हमारी कम हो जाएगी वो शेयर सौ रुपये की बजाय फिर अस्सी रुपये अप अस्सी रुपए हमारा एक तरीके से फेस वैल्यू के रूप में समझा जाएगा नेक्स्ट हमारा आता है paying off or any paid up capital which is excess in the need of the company कोई भी ऐसी पूंजी जो कंपनी के पास एक्सेस मात्रा में पड़ी हुई है फॉर एग्जाम्पल सौ रुपये का शेयर था हमने सौ रुपये ही मंगवा रखे हैं लेकिन उस सौ रुपये की पूंजी में से हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं केवल और केवल साठ या सत्तर रुपये का जो एक्सेस कैपिटल हमारे पास बेकार में पड़ी है तीस रुपये एक्सेस पड़े हैं बीस रुपये एक्सेस पड़े हैं चालीस रुपये एक्सेस पड़े हैं जिनका हम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे उस पूंजी का वापस भुगतान करके हम शेयर कैपिटल में कमी कर सकते हैं नेक्स्ट हमारा आता है cancellation of the or write off any paid up share capital which is already lost or not representing by available asset हमारी पूंजी का वो हिस्सा जो हमारी संपत्तियों का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहा है हमारी पूंजी का वो हिस्सा जो कंपनी की संपत्तियों का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहा है उसको राइट ऑफ करके उसको कैंसिल करके हम पूंजी में कमी कर सकते हैं तो ये तीन मेथड हमारे पूंजी में कमी कर रहेंगे आपको example company of X limited which consist of rate fifty thousand equity share of rate ten is eight paid up यहाँ पे दस रुपए का शेयर था आठ रुपए पेडअप है is now reducing to fifty thousand equity share of rate eight each fully paid तो उस कंडीशन में चालीस हज़ार रुपये सॉरी चार लाख रुपये पचास हज़ार गुणा में आठ पाँच आठे चालीस तो टोटल जो अमाउंट होगी वो हमारी कितने की हो जाएगी चार लाख रुपए कैपिटल के रूप में कंसिडर की जाएगी यहाँ पे पहले जो शेयर कैपिटल थी वो दस रुपये की थी उसको परिवर्तित हमने कर दिया आठ रुपये के शेयर में पूंजी में किसी तरह का हालांकि कमी नहीं हुई है लेकिन जो दो रुपये हमने नहीं मंगवा रखे थे वो दो रुपये हमारे बैलेंस शीट से दो रुपये के हिसाब से एक लाख रुपये शेयर कैपिटल हमारी दो बैलेंस शीट से कम हो जाएगी नेक्स्ट हमारा आता है इसी तरीके से paying off any paid up capital which is excess in the need of a company ऐसी पूंजी जो हमारी एक्सेस मात्रा में है वो पेड ऑफ की जाए पे ऑफ किसको करेंगे शेयर होल्डर को तो शेयर होल्डर के खाते में जैसे ही शेयर कैपिटल ड्यू करेंगे उसके लिए क्या एंट्री रहेगी शेयर कैपिटल का हमारा बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस शेयर कैपिटल का हमारा कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट बैलेंस को हम क्या करेंगे डेबिट कर देंगे और शेयर होल्डर का खाता क्या कर दिया जाएगा क्रेडिट कर दिया जाएगा तो इस तरीके से इसको हम ड्यू करेंगे share capital account debit to share holder और जब इसकी पेमेंट की जाएगी शेयर होल्डर का खाता डेबिट कर दिया जाएगा और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा sundry share holder account debit to bank account ये एंट्री करके हम पूंजी में कमी कर सकते हैं थर्ड हमारा आता है cancellation of the or write off the any paid up share capital कुछ ऐसी शेयर कैपिटल जो हमारी संपत्तियों का सही प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रही है उसको राइट ऑफ करके भी हमें एक तरीके से पूंजी में कमी कर सकते हैं इसका जो मेथड रहेगा इसके लिए जो जर्नल एंट्री रहेगी वो हमारी रहेगी share capital account debit to reconstruction account जब ऐसी पूंजी में कमी की जाती है share capital account debit to reconstruction account अब यहाँ पे हमारी जो जर्नल एंट्रियाँ रहेंगी वो जनरल एंट्रियां सारे की सारी रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में जाएंगी पिछले लेसन में हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया था क्योंकि वहां पे लिक्विडेशन हो रहा था अब यहाँ पे हमें रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करना है क्योंकि कंपनी का लिक्विडेशन नहीं हो रहा कंपनी के ढांचे में एक तरीके से परिवर्तन हो रहा है रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है दोबारा से उसका पुनर्निर्माण हो रहा है तो यहाँ पे जितनी भी शेयर कैपिटल में कमी की जाती है या बढ़ोतरी होती है वो सारे के सारे रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे किसी भी तरह की रिडक्शन की जाती है शेयर कैपिटल में तो उसके लिए share capital account debit to reconstruction account अब कौन कौन सी पूंजी में परिवर्तन किया गया है कौन कौन सी पूंजी जो होगी वो रिड्यूस की गई है जैसे डिवेंचर अकाउंट हैं उनको अगर हम कम पे कर रहे हैं तो debenture account debit trade payable account debit और टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट कहीं से किसी भी तरह का कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमें अल्टीमेटली रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर करना है उसके बाद आता है on utilising the amount of reconstruction account जब हम रिकंस्ट्रक्शन के अमाउंट का यूटिलाइजेशन करते हैं किस लिए नॉर्मली जो भी फिक्टियस एसेस्ट हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा फिक्टियस एसेट्स जितनी भी हमारी हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए कोई एक्यूमलेटेड लॉस हमारा है उसको राइट ऑफ करने के लिए हम रिकन्स्ट्रक्शन के बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा जब इस्तेमाल किया जाएगा तो रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और संबंधित संपत्ति को जिसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा कोई भी एक्यूमलेटेड लॉस है उसको क्रेडिट कर देंगे कोई भी गुडविल को हम राइट ऑफ कर रहे हैं गुडविल को क्रेडिट कर दिया जाएगा कोई भी ऐसी लाइब्रिटीज़ है जिसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं तो वो भी हमारी क्रेडिट कर दी जाएगी यानी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज जो हमारी बैलेंस शीट में नहीं दिखाई गई है उसको हमें शूज ऑफ करना है उसको हमें ख़त्म करना है तो उस कंडीशन में उस लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट कर दिया जाएगा नेक्स्ट हमारा रहता है in case of the reconstruction account still show a credit balance अगर रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट अभी भी कोई क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है कहने का मतलब प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस शो करने का मतलब है प्रॉफिट हुआ है अब वो प्रॉफिट किसके हिस्से में जाएगा शेयर होल्डर के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा या कैपिटल इजरा में हम ट्रांसफर करेंगे नॉर्मली कैपिटल इजरा में ट्रांसफर किया जाएगा रीजन क्योंकि ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है कैपिटल नेचर का कैसे है क्योंकि संपत्तियां हमारी कौन सी नेचर की होती हैं कैपिटल नेचर की होती हैं पूंजीगत प्रकृति की होती हैं लाइबिलिटीज हमारी कौन सी नेचर की होती हैं पूंजीगत प्रकृति की होती हैं नॉर्मली उन्हीं चीज़ों को रिकंस्ट्रक्ट करके हमने ये रिलाइजेशन सॉरी रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट जो है वो क्रिएट किया था इसमें जो भी बैलेंस आएगा वो किस नेचर में जाएगा फिर कैपिटल अकाउंट में या सॉरी कैपिटल रिजर्व में हमें ट्रांसफर करेंगे तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट है टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट जो भी बैलेंस होगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा आज के लिए इतना ही थोरटिकल पोर्सन जो वो मैंने आपको करवा दिया है कल से इसके न्यूमेरिकल जो होंगे वो स्टार्ट करेंगे थैंक यू इसमें अगर किसी भी तरह की किसी की कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप डिस्कस कर सकते हो यस सर एक बार दोबारा बताओ जी accounting procedure under the three cases एक तो सर इसमें केस पहला दूसरा केस दोबारा बताना जी इसका